خرجوا دخلوا فقراء إلى الدنيا وكما دخلوا منها خرجوا قوم فعلوا خيرا فعلوا قوم فعلوا رقت عيناي قالوا منها خرجوا دخلوا فقراء